Aqui é pessoal, esse é Spartini, bem-vindos a mais um episódio, vamos para o terceiro episódio do Layers of Fears. Uh, no último episódio já desbloqueámos bastante, é agora não sei, estamos a quase aqui, ah, aqui é isto é personagem, ok. Personagem, ainda não tínhamos visto isto. Uma casa construída de medos e sonhos, é o caraças, uh, <laughs> Vamos lá para cima, né? Pelo menos eh, as últimas passagens têm sido cá por cima. Inha, fruta, já começa a ter fruta fresca. Particular 100% with the contest background, what boring were we, the present, blá blá blá blá blá. Não me interessa. Uh, temos outro vídeo para ver, né? Que apanhámos no último. Vamos por aqui. No último episódio. Pessoal, se estão a gostar, continuem a dar aí o vosso like, subscrevam o canal se ainda não fizeram. Ajuda bastante aqui a motivar para fazer vídeos para vocês, porque eu já acabo por fazer os vídeos, já acabo por fazer os jogos, portanto. Eu gosto, acho, acho imensa piada isto. Vamos ver, no, no segundo episódio fizemos disto, Nos primeiros 10, 15 minutos para aí, terríveis, terríveis, uma carrada de jumpscares. The roots grow strong, become a foundation, but they can also bind, entangle, hold him in place. pull him under, away from the air, away from the light, to wither away. No mam zikigunos viedi. Forever struggling, thinking of what could have been. Roots. He must cut them Ui. away. Only then Can he be truly? Pararam sobre Certeza, né? Mas eh? deu aquele. O toque como que. Quem vai fugir? Ok, terceiro ato: Bloody Roots. Portanto, conseguimos o, pr o primeiro, o segundo, está fixe. Está eh, uh, fechado. Começa logo bem assim, parece. É, começamos logo aqui. Jump. É logo assim, assaltar a campeão. Agora temos certamente que apanhar então outro bobine ia dizer disco, bobine para o terceiro ato. Depois para o quarto e, tal, se houver. Não sei, eu não sei quantos atos aqui é isto tem. Então, e levantaste, não? Pá. Estas partes são gigantes. Foi pelo facto de estar assim com... Ah, temos que ir por aqui. Ok. Fechado. Mas tem a chave aqui. Kitchen. Estava ali qualquer coisa. I will sending oven. A new Save. New seal tomorrow. Private film. Uh, the the thanks. I love it. Give this one a good spin. More screaming <laughs> means more. I say in the seat, and the moral reason for is to keep playing for you. <laughs> more screaming. Even there, more Come, screaming. faithful servant. For tonight we brew. A ghoulish concoction. Uh, the world's strangest stew. Eu estou pequenino, meu. Olá. Coisa é, pequenino. Será que sou, sou uma criança agora? Ah, sou do tamanho da metade das portas. Não tenho mais do que um metro. Oi, oi, olá. Dizia uma perna, não venhas, não venhas com coisas. Ah, pera, posso dar a perna? Torn up by conflict, ravaged by war, Oi! Lord on the surface, warped to its core. Eu vou cozinhar a perna, é isso? Bora lá. Vamos embora. Já se faz tarde. Harried by longing, hardened by loss, once slick and polished, has lost all its gloss. Mas o machado... Nem, nem quer saber. Prestam. É ah, alguém está chateadinho do coração. Ah, tá. Ok. Temos o coração. Olha aqui outra porta. Temos o coração, está fechado. Temos o coração, temos a xixa. Vamos por aqui dentro agora. Ah, pera, tenho que subir aqui, né? Que eu sou baixinho agora. Ok. Mais o coração. Ui, ainda falta qualquer coisa. Um... Sal? Pimenta? Não? Espera aí. Falta-nos qualquer coisa. Olha aqui o cérebro. Pois, claro. Pois, pois. Faltava-nos o cérebro. By madness, rotten with sin. Ai. Look at it bubble. Look at it shake. The beast. It's awake. gostei dessa parte da Beast, meu. Estou a querer fugir e matar o raio do bicho. Tu és Look, Jimmy. corda. Father's screening the Black Wanderer. Movie's almost over. Time to go. Bedroom. Bedroom. Get the Petrum. Ué. We go! aqui ha Hã? Hã? I've been kitting. Ki kiting. Kit What the fuck? Kitty complains about... Kitty kiting. Complains about noises up the balcony. People are, are swords. They damn things is gonna fall. And their bloody heads. I told them to keep the off limits, them thing is barely support of their aids. Estou gordos, pai, emagreçam, meu. Emagrecerem já não tem problemas nenhums. E... Acabou! Para correr. Careful! Don't step into the light, or he'll see you. Agora vê. Tem ninguém? Weird. Ok. Vamos abrir este. Aqui qualquer coisa. Ah, é mais um coisinho daqueles. 3 de 11. Abrir isto é nada. Graças a ser pequenino não tem piada nenhuma. Olá! que estranha. Oi, é? por ali na boca. Little scum. You were always bad luck. Ah, no, Little scum. You were always bad luck. A blight upon this family. I give everything. And what do I get in return? Fez a jogo uma merda. Deixa eu ver tu. Gratitude. A little heart. Is that too much to ask? Estás melhor tu. A lucky break. An ace up my sleeve, that's all I need. ir embora assim com vocês aí, não. lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Lucky break? Será que posso tirar eh, as cartas ao gajo? Não. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Deliver the top woman. She likes voice cut. Huh? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Queria tirar o as, meu, mas... Oi, pera. A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Tá bem, estou à procura do teu as. A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! um bocadinho chateado, não é? A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! Uh... Eu posso pôr ali na... Espaço. Eu preciso, se calhar, de um aspas, gás, né? Ej, ej, ej, ej, ej! Witam, sierry. I told you to hide it. I told you to keep it safe. How could you let him take it? It's all we have left of her. Keep her close to your heart. Don't let her be forgotten. Hey. She gave everything for you. É Is this? Obrigado uh, A lucky break! An ace up my sleeve! That's all I need! a daar zebrug. És tu? És tu? Run, itt is. A blackened heart, uprooted by tragedy, skewered by pain. That's all you've ever given me? That's all you were ever good for. Você aqui já não? Oh. Já posso ficar acima? Ah. E já vimos, é o mesmo desenho, né? Uh, aqui na boca. Temos o cor... Ah, podemos pôr aqui agora. Weak, useless, no good to anyone. It's like I was never there. It would have been better if I was never there. Okay, here we go. Muito bem. Shh, be quiet. Just let's go. Father will be leaving the projection room soon. A história de uns miúdos agora? Caraças, pá. Aí, mais um safe mais um bocadinho. Ui, pera, não há aqui nada como há bocadinho também não? Nope. Agora estamos a ver a história dos putos. Here we go. Não precisa ser outra bobina, mas não. É por aí? Sim senhor. Barum, barum. Está trancada dá para abrir. Lá. Show yourself, you one-eyed freak! I'll make you wish he had a spare. My hero. Está fechada ainda. Ok, basement. Vamos lá, essas portas. Ah? Peraí que não dava. When the world becomes too cruel, We look for a place to hide. The dark can be many things. It can be refuge. is whatever you make it. Okay. Oh! The dark hey. can be a silent place. Eu tirei-te dali, meu. Silence can be empty. Ui. E pôr outra vez lá dentro. Ok volumes. It is whatever you make it. Mais uma camada. Ok. É nós, parecemos tripas de alguém. Olá, amigo. Olá, amigo. Solitude can be a Ui. sentence. Perdi a cabeça. É. E agora? Ui, para aqui? Ai! Vamos, vamos, vamos, vamos. Temos mais uma cabeça para guardar. Para aqui? É, obrigado. Está-se a é- assusta. É- é- oh, está com a outra já. companion. It is what sometimes it's better to hide, to let the dark in. Hacemos cabeza. <gasps> Father's coming! Quick! Get in! No, please! I said, get in! Alright then. Ui, já estamos cá de fora outra vez. Já estávamos a fazer... Sei que estávamos a fazer aquela parte do, do miúdo, não é? 90, 90... 90, 90... Tu! Não vai fazer nada. Ok. Oh! This land is a wonder to be sure, but how will I ever get home? Home? Now, why'd you want to go to such an awful place? Posso me embora? Posso. Hush, it's already started. Que, é mais Come chave? on, he'll get oh, mad if we're not back before him. Ah, o nosso quarto. Bora. Ok, estamos aí bem, estamos aí bem. Faz um save. Obrigado. Tan, Okay. There we go. Ok, temos o nosso X e para ali e para aqui. Para os dois lados. nosso quarto, né? ¿eh? This is where you come in. Go on, pick it up. It seems the tables have turned, Quartermaster. Curse you and your mutinous puppets. I will not make this easy for you. If I am to meet my doom today, it will be by your hands, by what? your action! O que? Tem que disparar sobre o That's right. Don't hesitate. You know I wouldn't. Yes. Too late to build your character, boy. You wanted to be like me? Shoot! What are we to you? mere playthings? Play your part. No other way. You thought you could be me? You will always be just a scared little boy. oh. oh no. Pera, pera, pera, pera. Podemos saltar aqui, não? Então matamos o nosso irmão, é isso? Lily. Are you alright? Lily! Oh, Lily! <gasps> Lily, I thought you were gone. That's because I was. Uh-huh. well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now, I can become someone else. I see. Wait. Oui. Ei. Ela quer dizer com tornar-se outra pessoa. falar que a cena de ser ator, não é? No caso dela, atriz. Outra cortina. Vamos embora. Watch. This is the best part. Come. We can't stay any longer. Office. Agora vamos ao escritório do pai. Olá. Olha o chapéu do grande capitão. Henceforth, I shall be Washer, quem? Alguém, não é? Ok, temos duas setas, uma aqui, uma aqui. Ah não, esta depois manda-me para trás. Dizer que não há aqui nada, é isso, já. Ui. Diz aí pra mim. Boa. O navio. Não tá nada. Ok. Dou. Nem me falta peças. Vou eu aqui. Aquilo é o quê? Um... Ah, não falta para aí duas peças, é isso? aqui, olha, temos aqui outra. What the hell is it? podemos já pôr lá de cima uma pecinha. E não. É, cá está ela. Ok. tá Não, ainda. Ah, pera. praticidade Ui. Uh, aqui. Ok, no broquinho. Boa. o <laughs> que Tem que ir para ali? My brother. He was always there, following in my footsteps. Silent, smiling sadly, like a warm shadow. Hey? Eh? Always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, he'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky watching the stars, but never really seeing them. What he really saw was... <gasps> a thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. Ui, oh shit, só vem mais rápido At that moment, <gasps> I knew he had it to make a thousand hearts bleed. A thousand heads turn, a thousand eyes weep. My brother. Uy! Oh, the silent dreamer. Dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime. A light on the horizon. A flame to cool his own. <coughs> yes, he had it in him to make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. A thousand lives. But never mine. Never mine. Eu não consegui entender bem o que é a história, pá. There we were, dreaming ourselves away into the night sky when we could almost reach out and take it. A cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something yeah, else took it Something vicious. Something porta. Gosto de portas. Não vamos lá outra oh, vez. What were the Black Wanderer Don't worry. Ah, One tá. day we'll get to see how it ends. Outra raia que havíamos precisado de uma chave da casa de banho. Sério? Ok. Baixa. Safe? Não. Parece aquela cena da. Da. Lily, da Bela e o monstro. Não, tem, não é nenhuma rosa. What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside. And I will. O que é? fechada. Eita, aqui qualquer coisa. Um limãozinho. What? Como? Só porque eu peguei o limão, meu. Ok, olá. Ui, ui, ui. Ok, tu vai. Tu vai. as mãos, meu. Oh, caraças. Agora estava lá dentro. estava lá dentro, agora estava lá. Sei que tem que aumentar a intensidade da luz, alguma merda assim, para que eu crescer. Ui. mexer isto, mover, não. Vou aumentar agora. Hã? Eu cresceu ou não? Direitinho. Sai daqui, por favor. <coughs> ok. Ui, está demasiado vento. Vou pegar isto. Ui, está ali outra porta. Abrir esta não. Não, está fechada também. Mais um bocadinho. Fechado. Fechado. Fechado, não é mesmo? Abri só uma torneira. andar a abrir agora. Ui, dá para olhar para aqui. Ok. Ah! A mudar. Muito bem. Música. Ação! Hã? Não? Espera aí. Esta. E... Vamos lá. Não? Por a outra. Também. Ah, deixa eu desligar isto. é diferente, né? Ok. Vamos desligar isto. fechar. E fechar. Não cresceu. Ah! Fui! Oh, fuck! 괜찮아요 Lucy, the first match you won't make to disappear of a new crew. New crew? Guess she's very proud, so proud. Hey. Father, no, please. Hey. Stay out of it, Lily. Yeah. Why? <laughs> Why can't you just just leave us alone? Huh? You filled the boy's head with nonsense. As if he wasn't useless. Desculpai, hmm. You're, you're the one who's useless. You cruel, one-eyed freak. What did you call me? Get away from him. You, you monster. Ui. Está é cada vez mais estranho. Posso levar o olho? Não. Mas eh, houve ali um disparo, não foi? Do gajo. Agora estou num... num labirinto. Oh meu Deus, será que passa por No. No. No. No. não! sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas tem aqui os esconderijos. <laughs> Haha! Ui! Já, bora. precisando dar volta, é? Caraças, pá. Portanto, enquanto isto dá a volta, né? Se eu for atrás disto, é melhor. Ah, pois é! Aqui uns, um coisa para fechar. E tem outro, mas não preciso. Boa volta. Easy. Easy. vi barulho, eu vi barulho. Ah! Ah! ah! Vamos ir bem. Vamos ir bem, tem que os gondorias. Bora, bora. Vens para cá? Não. Vens. Olá. Oi não. Vens para aqui. Ui, mas ele estava aí para os cantinhos também. <laughs> que merda, pá! Ok. E o gajo vem de frente, não é? Eu vou para aqui, não? Não dá. Ok, tenho que esperar que ele passe. <laughs> O gajo volta para trás, que é grande triângulo. Ok, podemos ir. morte deve ser lenda, tua prima que deve ser lenda e boa, pá. Ok. Então tenho que esperar Tem que ficar bem profundo, ia. fundo, Ok, passamos. Feito. Ai, será que vamos conseguir? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já está, já está, já está, já está. Uhul! A rosa. Father, it's today. O que é hoje? I know. going to see her. Take care of the house while I'm gone. Did you get anything for James? It's his day too. I... I had to buy something for your mother. That's all. Hey. hurts. It hurts. Calma, amigo, Come, calma. I can't take it anymore. Pera, pera, pera, pera. Stop. On. There's nothing left for us here. I know. Eu are ajudar o Is it over? Yes, ajudar guys. gajo, pá. we não, ainda estou aqui It's over. Ah, it's Olivier, não me digas. Está a brincar comigo, não? as in a dream are all bound up. Olha, não My father's agora. loss, the weakness which I feel. Hmm. Temos chave agora. Vai, baixa. Também uma nossa save aqui. O que é que se passa? <gasps> Terceiro ato. Oh. Ui! Hã? É. Yeah. É. Uma, uma casa de... É, casa de uma árvore. Graças, acontece sempre o mesmo e eu assusto-me sempre. Pro 4. Tell me, James, do you like sitting here in the park? I... I don't know. You don't know? Deixa seu coração sangrar, deixa estar nas que eu morro. Oh, here. I could be anyone. Truly? You can be anyone you want? I... I think I don't need to pee. I can play if everyone else wants. Ok. Vamos embora. Olha uma daquelas folhas. Precisa tanta coisa ainda para descobrir. Aqui o barco. ver se há mais alguma coisa para... Ui, está ali outro... Caraças. Está ali outro barco, não é? Mas tá a fundo ou não? Ah, pois é e que o meu super olha mais. Ó. Não, mais foi não. Aparentemente não. O céu também não há é nada. Ok. Esta está a crescer plantas aqui dentro. Ora, quadros. Ih, já apanhamos boés. Mesmo assim ainda faltam uns quantos. Ok. Isto leva-nos ao que agora? Ah. Último ato, 4. Pepe the car turning the point, step back, breathe, remember. Ok. Temos este ato. Vamos ver a história. There o meu boneco está cada vez com mais peças. Shout. And then a vaster silence. <clears throat> At 4. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. Conseguimos fazer uh, neste episódio 4, número 3, todo completo. Tivemos menos jumpscares do que os outros, tivemos mais história neste ato. O segundo ato foi o pior deles todos. É o que tivemos mais jumpscares. Uh, eh, agora tivemos um pouco da história entre os irmãos. Parece que há ali algum problema com a mãe também. Uh, vamos ver o que é que nos reserva agora o quarto. Breathe, respirar. Não sei o que é que será, não sei se será o closer, se será o último ato ou não. Vamos esperar para ver. Uh, continuem a dar os likes. Eu espero que estejam a gostar aqui da série. Eu estou a gostar bastante. Ainda não sei exatamente qual é que será a história, portanto vamos ver mais para o final agora neste episódio uh, o que é que vai sair daqui. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!